Dari sakit hindarkanlah aku dari sakit dan jauhkanlah dari perilaku yang membuat hatiku sakit sakit fisiku, sakit hatiku ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku berikanlah kekuatan pada pundakku membangun beban kuatkanlah aku dari makian-makian di saat aku membutuhkan keceriaan jangan Sadarkanlah nuraniku dan pikiranku Terangkan dan buat sejuk hatiku selama ujian ini Terangkan dan buat sejuk hatiku selama ujian ini Amin Terangkan dan buat sejuk hatiku selama ujian ini Amin Berikan ku hati yang tenang saat menapakkan kaki ke sekolah Amin Berikan hati yang tenang saat menapakkan kaki ke sekolah Berikan hatiku untuk ketenangan saat melakukan pergi di sekolah Dan saat aku pulang ke sekolah Berikanlah kekuatan pada pikiranku ya Allah Mama aku sedang pergi berjuang Mama aku pulang dalam kelelahan Ampunilah semua kesalahanku ya Allah Pada orang tuaku, pada guru-guruku, saudara-saudaraku, dan semua yang pernah aku sakiti. Hamba tahu bahwa ujian nasional itu penting, namun jangan sampai merusak hubunganku dengan keluarga dan teman-temanku juga guru-guruku yang sampai membuat lubang yang dalam di dalam hati guru-guruku sehingga aku menjadi manusia yang ragu sehingga aku menjadi manusia penakut sehingga aku menjadi manusia yang tak punya manfaat untuk manusia lain sehingga aku merasa menjadi manusia yang lemah dan paling bodoh. Ya Allah ya Tuhanku, karuniakan kemudahan untuk mendinginkan panasnya mentari yang membakar otakku nanti. Memberi semangat untuk memberi semangat bahwa aku harus berhasil. Aku harus berhasil. Aku harus berhasil ya Allah untuk memberikanku pengertian bahwa yang terpenting adalah prosesnya untuk memberikan kita teduhan kala harapan yang tinggi tak tergapai. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku keyakinan bahwa aku mampu melewati ujian ini dengan tenang. Bahwa aku mampu melewati ujian ini dengan tenang, ya Allah. Bahwa aku akan mampu melewati titian berikutnya. Bahwa aku pasti menemukan kondisi akhir yang terbaik. Amin. Bahwa aku akan siap menerima segala takdirmu, ya Allah. Bila aku berhasil, ucapkan syukur Alhamdulillah. Bila aku gagal, aku tetap bersyukur karena ini adalah ketentuan ya Allah. Selaku berusaha sekuat mungkin, apapun keputusanmu yang aku yakin itulah yang terbaik untukku, untuk guruku, untuk keluarga dan juga teman-teman. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Rabbana Allah, wa ilam ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا ربي هب لي من الصالحين والصالحات ربي هب لي من الصالحين والصالحات ربي هب لي من الصالحين والصالحات استجب دعاءنا يا الله في هذا اليوم في هذا النهر في هذا المقام في هذا المكان في هذا المدرسة يا الله استجب دعاءنا يا الله ربنا تقبل ما انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد